प्रतापगढ़ जिले के सलाहपुर ग्राम पंचायत में उर्मिला बहन विधवा महिला है जिसके पास सात बच्चे हैं 2010 से मनरेगा में अभी तक कोई काम नहीं मिला उर्मिला जैसी पंद्रह और भी बहने हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है मनरेगा में आप काम कर रहे थे काम करे के जब कार्ड बनवा यही अबले पहले साल करते रहे अब जब से ये प्रधान भाई तब से कौन काम ही नहीं तो करे क्या हो तो साल में आप कितना दिन मनरेगा में काम करें एक साल ना एक दिन ना और पिछले साल में तीन दिन के है ये साल तो- में एक दिन ना आप सब कहो काम के बारे में पूछा दिन के काम जाए थे तो कहीं काम ना बैठे है का करी काम ना बैठे है जा अपन तू पट्टी चली जा अपन काम खोज के लेके चली जावा तो कैसे आपके खर्चा चलते है आप अभी हमारा खर्चा चलते बाटे ये धान गेहूँ जहाँ लागत है शेर सवैया कौनो काम लागत है कटाई पिटाई और काम बाटे है गांव में अपने ठकुरैया मनी करत है खात है तो आप मनरेगा में काम वाम करे जाए थे हाँ। आपको पता है मनरेगा में कितने दिन काम मिलता है साल दिन तीन साल भर में कितना दिन काम करी आप कितने एक दिन आए के है एक दिन का नाम मिले तो कब करे रही काम आप जैसे अगले प्रधान रंग प्रधान इस समय प्रधान क्या है संजय सिंह मनरेगा के बारे में का बताई मनरेगा में तो दे रहे समतलीकरण में तो मन मनरेगा वाले सुनते ही नहीं हैं जे प्रधान है ना सुनते ही नहीं हैं ना वीडियो कुछ दे है बताए न कुछ करौते ही हैं गांव के बारे में तो कुछ जनबे ही नहीं करते प्रधान है कि नहीं है मैं चाहती हूँ कि उर्मिला बहन तेरह पंद्रह और महिलाओं को मनरेगा के तहत काम मिल सके जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके मैं अपील करना चाहती हूँ कि खंड विकास अधिकारी महोदय के मोबाइल नंबर अट्ठानवे अड़तीस इक्कीस दस पैंसठ पर फ़ोन कर दबाव बनाए ताकि उर्मिला बहन जैसी पंद्रह महिलाओं को रोजगार मिल सके